قصيدتي اليوم بمناسبة الإسراء والمعراج آه، كل عام والجميع بخير واللهم بلغنا شعبان ورمضان وكل عام وأنتم بخير قصيدتي الآن يا ليلة الإسراء للشاعرة دكتورة أمل العربي يا ليلة الإسراء يا جمع الأتقياء يا ليلة الإسراء يا جمع الأتقياء فيك تم اللقاء بالصاحب والخليل فيك تم اللقاء بالصاحب والخليل على بساط النقاء على بساط النقاء وفيك ارتفع الحبيب يا ليلة الإسراء يا جمع الأتقياء فيك تم اللقاء بالصاحب والخليل على بساط النقاء على بساط النقاء وفيك ارتفع الحبيب وفيك ارتفع الحبيب وفيك ارتفع الحبيب عند ذو العدل الكريم وفيك ارتفع الحبيب عند ذو العدل الكريم في ليلة في ليلة كان يعاني فيها الحبيب في ليلة كان يعاني فيها الحبيب الأحزان على الفراق في ليلة كان يعاني فيها الحبيب الأحزان على الفراق أتى إليه جبريل أتى إليه جبريل للتكريم والمواساة أتى إليه جبريل للتكريم والمواساة وتسابق وتسابق البراق مع الرياح وتسابق البراق مع الرياح يحمل رسول الرحمات يحمي الرسول الرحمات وصار يركض بالخيل حتى هبط وصار يركض يركض بالخيل حتى هبط في أرض السلام هنا التقى هنا التقى بكل الأحباب هنا التقى بكل الأحباب هنا هنا صلى بكل الأنبياء هنا التقى بكل الأحباب هنا وهنا صلى بكل الأنبياء في المسجد الأقصى في المسجد الأقصى وقف الجميع صفا في المسجد في المسجد الأقصى وقف الجميع صفا مرصوص كالبنيان لا نزاع لا نزاع أو ضجيج لا نزاع أو ضجيج الكل فرح لله فرحان مطاع لا نزاع أو ضجيج الكل لله فرحان مطاع وجاء الارتفاع وجاء الارتفاع للسماء مع الملائكة وجاء الارتفاع للسماء مع الملائكة للقاء الرحمن وصعد به جبريل وصعد به جبريل إلى مرفى الأشتياق وصعد به جبريل إلى مرفى الاشتياق فترك على باب السماء فترك على باب السماء فسألت الملائكة من القادم فسألت الملائكة من القادم قال محمد فردت جميعا فردت جميعا نعم الشرف والنسب والسلام على الكرام فسألت الملائكة من القادم قال محمد فردت جميعا نعم الشرف والنسب والسلام على الكرام وأهلا بخير الأنبياء وأهلا بخير الأنبياء ونزل في كل سماء فوجد في الأول آدم عليه السلام والثانية يحيى وعيسى رفيع السماء والثالث يوسف مثل القمر يغار منه البدر ساعة الالتقاء فوجد بالأول آدم عليه السلام والثانية يحيى وعيسى رفيع السماء والثالثة يوسف مثل القمر يغار منه البدر ساعة الالتقاء والرابعة إدريس والخامسة هارون والسادسة كليم الرحمن موسى والرابعة إدريس والخامسة هارون والسادسة كليم الرحمن موسى والسابعة خليل الرحمن يجلس على باب السماء المعمورة بكل ارتياح والسابعة خليل الرحمن يجلس على باب البيت المعمور بكل ارتياح الكل قال سلام يا خير الأنباء الكل قال سلام يا خير الأنباء وكلما ارتقى وكلما ارتقى يرى عجائب الرحمن وكلما ارتقى يرى عجائب الرحمن حتى وصل إلى سدرة المنتهى حتى وصل إلى سدرة المنتهى وجد اسمه مكتوبا تحت عرش الإله حتى وصل إلى سدرة المنتهى وجد اسمه مكتوبا تحت عرش الإله ثم, ثم سمع صوت الكريم العظيم وسمع النداء في أعلى السماء ثم سمع صوت الكريم العظيم وسمع النداء في أعلى السماء ارتقي هنا ارتقي هنا مسكن الأبرار ارتقي هنا مسكن الأبرار ارتقب ولا تخف ارتقب ارتقي هنا مسكن الأبرار اقترب ولا تخف اقترب ولا تخف أنت في مكان أمين مهاب الآن فاقترب فكان قوب قوسين فاقترب فكان كوب قوسين قال له لا يستطيع غير الوص... غيرك الوصول لهذا المكان قال له لا يستطيع غيرك الوصول لهذا المكان يا ليلة عظيمة كريمة يا ليلة عظيمة كريمة فيها فرضت مواقيت الصلاة للأوفياء يا ليلة عظيمة كريمة فيها فرضت مواقيت الصلاة للأوفياء فيها صاحب الذكرى فيها صاحب الذكرى العطرة فيا صاحب الذكرى العطرة فيا صاحب الذكرى العطرة كن شفيعا لنا عند الله برفع هذا الوباء ولا تزال الأحداق تنزف ولا تزال الأحضاق, الأحداق تنزف العبرات من غضب الرحمن على العباد فيا صاحب الذكرى العطرة كن شفيعا لنا عند الإله فيا صاحب الذكرى العطرة كن شفيعا لنا عند الله برفع هذا الوباء ولا تزال الأحداق ولا تزال الأحداق تنفذ ولا تزال الأحداق تنزف العبرات من غضب الرحمن على العباد مع تحيات دكتورة أمل العربي